masukkan ayamnya. Diamkan sampai ayam menjadi empuk. masukkan bumbu-bumbu, garam, micin, gula, kecap manis, dan kecap asin dan aduk perlahan sampai merata. Kecilkan apinya dan diamkan sebentar